tarda. Jo sóc la Cristina Gavaldà. I jo sóc en Lluís Casauga. I sóc professora de la EACO. De l'Escola Andorrana de Segona Ensenyança d'Ordino. Això és d'Andorra, eh? Far away, far away, al mm. Mm-hmm. Pirineu. Mm. <clears throat> doncs bé, estem aquí per explicar-vos que hem participat en la setena edició dels audiocontes i en el qual hem resultat eh, escollits i mm venim aquí per explicar-vos una mica el que vam fer. Sí, del de contes, de contes del món.org, que és una plataforma magnífica, que vol canviar el món. I nosaltres què vam fer? Doncs vam intentar canviar el món. <laughs> Sí, amb el nostre format, amb la nostra idea, ens va semblar un projecte molt interessant i a la vegada un repte artístic que ens venia molt de gust d'afrontar, ja que ella es dedica a la plàstica, jo a la música, creia molt convenient aquest tipus de de projecte. Exacte, vam agafar, vam unir forces, vam fer un projecte conjunt, no? i entre les idees de Lluís i les aportacions meves, les idees meves i les aportacions de Lluís, a nivell musical i a nivell de mental i de tot... Max doncs, Mix, poti Max poti... Mix, total, vam fer un poti poti i ens sortim en un fantàstic i meravellós. Però maco, la veritat. però maco, però maco. I agraïm a tothom els que ens van votar, evidentment. Però bé, el motiu pel qual que estem aquí avui, realment, és perquè us convidem a tots en què participeu en el micromecenatge que s'ha endegat per poder realitzar l'edició d'aquest setè llibre d'audiocontes. Micromecenatge, és a dir, que hi ha molts petits mecenes que ens poden ajudar a fer que aquest petit conte s'acabi de fer realitat del tot, és a dir, que ens puguin editar l'audiollibre que ha de sortir ben aviat, però necessitem un cop de mà, eh? així un cop de mà d'aquests de pasta, petit. Bé, sí, no, no cal que sigui excessiu, i a la participació de tots, evidentment, els grans de sorra aniran sumant i, evidentment, si voleu escoltar qualsevol dels projectes que hi han i participaran en aquesta setena edició, estan tots penjats a la mateixa pàgina mm. i esperem que us agradin molt i que creieu que és un projecte interessant per participar-hi. Mm. Així que... que... Si voleu canviar una mica el món, doncs, doncs ajudeu-nos a compartir això, eh? I res més. Res. Que sembla que només ens queda dir... Ja veu àncores! Ja veu les àncores! Xup!